sulle sellise kauamise eest. Mamm pole imet ja mamm minuga kogu aeg kadunud kommidest taga. nüüd on see nii loogiline. ja minu töö on siin tehtud. sellised need kassid siis ongi. ja nüüd plaan B. tule välja, mu sõber. ma kutsun Tengloomi. Yokai medal, too ta siia. kutsun välja tabamatute hõimlase. ma olen Tõnglum, anna pika näpaga üks õppetund. jah, nagu see oleks üldse võimalik. sa võiks vähemalt proovida. kasutama mereheite tuult või midagi. minu? noh, minu